Vernon, get out here! There doesn't have to be any trouble here. All I want is the girl. Give her back and nobody needs to get hurt. Clementine, are, are you all right? Where are you? Vernon, you son of a bitch! Tony? Vernon, Hello, put Clementine back on. I want to talk to her. This isn't Vernon, and you should really watch your tone. Clementine's fine, but if I were you, dead! I don't know who you are, but I will kill you! Do you understand? I know you will. She knows you will. Okay, okay. Say goodbye. Oh. Trigger, trigger, trigger. Ok, très bien. On va choisir parce que c'est important. Il va se passer un truc, je sens qu'il va y avoir un choix. Ok. Just hold on, Clementine. Je crois qu'il va y avoir un choix. Je le savais, je m'en doutais. Don't worry, pal. We'll get her back. We ain't flush with time, but fuck, we got less than I thought. I'll be ready to kill anything that tries to get in. You ah got it by yourself? Damn right. You just trying to find another way out of here. Got it. And Lee, I'm glad I didn't let you come alone. Ah, c'est dommage parce que lui on le On l'aime bien, lui. Même s'il a fait de la merde. Même s'il a, il a été euh, genre euh, odieux à cet moment. Il faut chercher le faut complètement chercher le Ok. T'as pas envie de courir je, juste... je sais pas pourquoi il se dépêche pas. C'est quoi Parce que les bruits un peu inquiétants autour sont juste giga inquiétants Ok, est-ce qu'on va prendre ça Looks like a carjack. I don't want to imagine this being used on a body. Eh, prends tout, remplis-toi les poches, euh, prends tout, prends tout. Hey, thanks for having my back. It's been you and me, pal, since the very beginning. Pourquoi le bruit semble se rapprocher yeah. On prend hey, tout et on se casse. Clementine needs you. Get back to it. Très bien on va discuter de ce qu'il fallait. Je ne comprends pas pourquoi, juste, juste, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il ne cavale pas. Non, non, non, non, non, non. Très bien. I'll have these doors open in two seconds. Deux secondes. Non, non, non, non, non. Ça sent mauvais là. Les poches trop lourdes avec trop de points de chaîne. Oh non Le bras Le bras Le... regarde pas le bras, bien sûr. When the hell did that happen? God damn it, Lee. Okay. This has to be done. Sorry, pal. I gotta do it. Tu vas l'assommer Non. Oh! oh! I'm awake. Thanks. God. I found your goddamn secret, you dumb son of a bitch. You were bitten? Fuck, man! When were you... God! It happened before. We gotta do something about it. I don't want to be dead before getting to Clementine. Mais euh, I'm with you. I y avait Camara. Uh, euh. Gonna try to do a little surgery before you woke up. Il aurait fallu penser plus tôt, euh, perso, mais. Je, je pense qu'il aurait fallu. Maybe it'll work. It's a hell of a risk, but hey, you never know. Foutu pour foutu, euh... bah ouais. Fuck it. Cut it off. You sure? Yeah. Non. <laughs> pas, du tout. Mais non, mais pas du tout en fait. Hein. Non. Ne coupe pas trop. Euh... okay? Just get through the thinnest part you think is best. This ain't gonna be fun. Sans <laughs> deck Sans déconner Fast would be good. Look, you're... Ah! Keep still. Try to keep still. Ah, il y a même un. très bien. <laughs> I know, I know. Il y a même un QTE pour ça. Il y a même un QTE pour ça. Ah. Il y a même un QTE sur, les insultes, tu vois. Genre, euh, tu choisis euh, Bouzouk euh, <laughs> Genre, il y a même un QTE là-dessus. Sans deck. Regardez le film 127 euh, heures. Oh, shit. Je vraiment qu'il est plus là. Holy hell. We thought maybe we'd lost you. You've been out a while, man. It hurts so bad. But maybe now I got more time. You gonna be able to get going? I think we gotta move. Oui, mais euh, le, le bras droit surtout. Yeah. Good. The elevator's open. Let's go. I'll bring up un moyen pour la 5. Hein. You are some kind of something. Je sais, ma maman me le disait souvent. Ah. Évidemment. <laughs> Not exactly a handicap ramp. No, no, it's not. Ça va le faire, ça va le faire. We're gonna have to climb as quiet as we can. T'as besoin d'un coup de main? Can you handle that? you're doing. You okay down there? Quiet, remember? It's no big deal. Another hour just get in the way. Shit. C'est pas le cycle analogique, mais... Qu'est-ce qui peut arriver de pire <laughs> Qu'est-ce qu'on peut, Qu'est-ce qu'on peut, ajouter de plus Une pluie de sauterelles Une pluie de sauterelles zombies. Un... Un kraken. Non, non, non. Déjà, la vue, là, elle est pas bien. Shit! Everything up there? Une pluie de cadavres Daniel qui avait raison ah. Alors t'as un peu honte d'avoir eu raison pas Excusez-moi, pardon. Faites que passer. Je vous renvoie l'ascenseur. Alors vous inquiétez pas, nous la coupe fin. Très bien. Ok. Pourquoi il tombe pas juste Pourquoi il tombe pas Pas spécialement avoir raison. No help Je fais pipi, on a perdu l'avant-bras. Imagine si tu vas faire un deuxième pipi. Imagine. Après, c'est Joker. Après, c'est plus possible pour un soir. Je te préviens tout de suite. Hein. Oh, tu vas nous mettre oh, en galère, euh, Salem. Like six hours ago? A lot's happened in the meantime. You wanna talk about what happened back there? You lost a lot of blood. If you find yourself getting winded or worse, you gotta let me know. it wasn't my favorite hand anyway. Well, you haven't lost your spirit. Seriously, though. Don't treat me any different. I got one goal, you hear me? Yeah, pal. I do. Clementine's out there somewhere. Revenir euh, au centre du monde. Gobbled up in all of that. We'll get to her, Lee. We'll do whatever we have to. Eh, ce I think step prévoit. one is to pick a direction. Back towards the mansion is my vote. I'm all turned around, though. It's between us and River Street, so we can stop if we have to. Retrace our steps, maybe. And they get going towards a hotel where Clem's parents were staying. Okay. We get down and we find a little girl out there. Right, pal? Now, let's get our bearings. D'après le sens du vent... Ah non. Il était là, hein, juste avant. Hein. Some poor bastard took a spill. Yeah, looks like whoever was up here painting that sign went ass over tea kettle. C'est terrible. It's an hein. extension letter. Chez la circonstance. Hospital must have run out of doctors. Bah, cours de docteur, euh, j'ai l'impression qu'il y a cours de, de, de, gens vivants en fait, euh, tout court. Oh. That's the church across the street from the mansion. River Street should be just beyond that. Just need to figure out a way to get there. C'est ton plan J'ai l'impression que c'est ton plan. That looks like Crawford Square ouais, over there. Fuck that place. Did fix up our boat, though. We get Clementine and get right back. C'est vrai qu'on a un bateau, Make sure on Life jacket, okay? Something tells me porte son... Oh non, il est, déjà, il est déjà en train de se projeter. Comme quoi, c'est cuit pour lui. Et les premiers conseils qu'il donne, c'est quoi C'est occupe-toi bien d'elle. It leads down to the street. Eh bien, descend. OMG, descend. Non mais c'était juste pour dire Oh, l'échelle apparemment est un sens... Euh... See anything Nah, qui descend, hein just, uh, uh I was taking a minute, actually. Ça valait le coup, hein Sorry, I, know I shouldn't. What's going on That's just... everything. Je, Fuck, man. You know, je viens de perdre un bras. I can't thank you enough for what J'ai Clémentine qui vient de se faire kidnapper. Et tu, tu, tu fais une crise existentielle. And I can't imagine Cat and Duck and all this mess. Kid. No. No, I'm sorry. We're in a fucking hurry to get off this roof. It's it's not the time. Sa sans deck. Non, non, mais sans deck. Okay. C'est pas le bon moment. The mansion's that way. Bell tower's over there. If we go down the opposite side of the roof, we might be able to make it without too much trouble. I can do that, yeah. C'est atroce, c'est atroce. Euh, écoute, euh, lui, il peut compter jusqu'à 10, lui. Hein. How many you think are wandering around underneath us right now? In the hospital? Thousands. I mean, who knows? It was full of dead before, right? Yeah. That's what I was thinking. And out there? Look at that dust. Fuck, man, who knows? Any thoughts about anything else? Nah, I'm all right. Just needed to take a second. I'll keep an eye out over here. le Vulcain. Sorry. Est-ce que je peux prendre Oh, je peux prendre l'échelle. C'est bon, je, je, je, je... C'est-à-dire qu'il y a mon pote qui a deux bras. Et... Non, ça va. I got it. En, vrai, euh, en vrai, ça va. Merci, Kenny. Je pense que tu peux avoir confiance en mon sens de l'équilibre. The bell tower. Yeah, could buy us some time. Draw as many as we can this way. Get down off the roof on the opposite side and bust our asses getting back to the mansion. You think you should be the one to go? Let me do it. <laughs> No. If we have to decide who takes a risk like this, <laughs> it should be the guy who's got the least to lose. What's the worst that could happen? I get bitten again? if anything happens to me, you're the only chance she's got. Non, ça va. <laughs> C'est ok. Je vais, je vais mettre l'échelle entre deux bâtiments. Tout seul, à une main parce que l'autre, on me l'a amputé. T'inquiète. Continue de réfléchir. <laughs> Ça va bien se passer. On n'est pas foutu. <laughs> Tu peux me faire confiance. J'ai un... J'ai la moitié d'un excellent sens d'équilibre. Mais ça reste quand même un excellent sens d'équilibre. ah, très bien. <laughs> C'était vraiment trop facile. Hein. Tu veux qu'on en discute, euh, Kenny J'ai l'impression que... J'ai <laughs> l'impression que J'ai Sujet existentiel. Je... <coughs> should be able to get me across the gap. We'll keep bah secure on our end. Quand tu dis on, tu penses à quelqu'un d'autre à part moi, je veux juste penser à <laughs> voir. Trop bien. Je pense qu'il faut faire une réunion pour débrief. Super. Pourquoi est-ce qu'on laisse le manchot faire? Pourquoi Oui, pourquoi Pourquoi Je... Oui, pourquoi Pourquoi par contre, il y a des questions pertinentes. Je, ouais. Je, on débrieferait, on, comme, comme, dirait Renette. Hein. Bah, dé oh shit. Ah, <laughs> ah Jesus, you all right? Yeah, I'm fine. I was wishing to... J'avais tout géré T'inquiète <laughs> Tu pouvais compter sur... moi <laughs> <laughs> J'ai tout sécurisé à une main pendant que tu regardais le vide. Tu t'assurais que le toit était genre euh, toujours là. Et tu vois, J'ai me suis assuré tout s'est bien passé. Tu pouvais compter sur moi, tu vois. <laughs> C'est vrai qu'avec... Kenny J'ai le chat qui me parle d'un super plan Trouve des échelles On va attaquer les zombies par le ciel J'ai vu ça dans Warhammer 40 000 Ça marche Oh <laughs> non Il tirer Ok. Je <laughs> J'ai jamais vu un plan aussi... Je suis désolé, le jeu est magnifique, mais le, jeu est aussi magnifique que le plan est con. <laughs> En fait <laughs> Une échelle entre deux bâtiments T'inquiète. Hein. did the trick, pal. J'attends que l'échelle remonte. Attends-moi. c'est pas c'est sa famille qui est morte d'abord? I think I have to jump. There's no way back. <laughs> You can make it. It ain't that far. It's not that far. Just a <laughs> hop. Il y avait la trappe, hein. Je pense qu'on est foutu. Je pense qu'on est foutu. Je pense qu'on est foutu. Pas de bras. Pas de chocolat. Pas de distance de saut. Good goddamn leap, pal. off this <laughs> saisir comme ça et le jeter comme ça dans le vide. <laughs> Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi sert Kenny Est-ce que quelqu'un peut me dire un truc à quoi porter une casquette <laughs> qui une casquette. J'ai l'impression qu'il fait ça bien, oh, Avoir une moustache Merci. Couper un bras. What the fuck Vernon, his entire crew, they took the boat. No fucking way They jumped us. They didn't have Clementine. They took the boat and locked us in here. The invalids Their actions uh, non, ça. your characterization, Yeah, the invalids. They fucked us! He's right. They're not invalids. They're just people. People who've been dealing with shitty situations even longer than we have. No wonder they got the jump on us. I don't give a fuck if their make-a-wish was a fucking boat ride! When I find them, I'm gonna rip their throats out! We'll never find them. We would have done the same. Says the guy who wouldn't take a box of food from an abandoned car. Things have changed. Ah, there you go, What the hell happened to you? as changé de moustache, de coupe Tu... Enfin... Tu t'es blessé en dessous de l'œil What It was an accident. A small, stupid thing. But yeah. Before we split up? Yes. You fucker! God, we would have gone with you! I lived through it, which is a start. And, well, uh, I thought it might save my life. I was lucky to get bit down on the wrist, Far from anything important. But who knows? Je pense qu'il a ralenti la progression. Je pense pas que... Je pense que c'est foutu. Hein. Omid, can you go over the fence and let us into the backyard? We shouldn't be out in the open. Yeah. This is not happening. Everything is so fucked. Clementine is still out there. So we get Clementine, and then what? We get the fuck out of cities. I'm done with cities. We go into the countryside and make a go of it. I don't want to go back out there again. Then don't. Go your own way. You're every man for himself until you and your boyfriend actually need something. You wouldn't have had a boat to lose without us. So shove it, okay? Everyone keep it together. Nothing has changed, has it? Nothing has changed? I mean immediately. We stay the course. Don't turn on each other. We can do this in the yard. What do you think, Lee? What do we do now, without a boat? Well, I know you two are just gonna look out for number one. And number two, you know, yourself. It's not like that, man. Bullshit, it's not. Don't engage him, Omid. Get to the euh, countryside. <clears throat> Campagne. Dicked around with cities and coastlines and boats too long. Peu, euh... Take her out there. Okay. Live as safe as you can, okay? Yeah. We gotta get out into Toujours un You know that's what I'm for. This is bullshit. You might not even be around. So, with all due respect, Lee, his opinion doesn't carry a lot of weight. Hey, it's still his little girl out there. She's number one. That's the end of that, okay? But what about... Ah. Oh shit! Here they come! In the house! Je connais cette chanson. Mais je suis pas nostalgique. They shouldn't be able to get into the backyard, right? Maybe not. We can secure this place. Krista. Okay. Get on the windows in the front room. Check the boards. Got it. Isn't it? Kenny. Move anything you can up against the doors and windows. Je suis réactif hein, sur, les, sur, les choix euh, Omi. à faire. What is it? Non, non, non, non, non. Front doors! Mais Le Le cours de chat Ah, peut-être... Euh, voilà. Le chat était de mèche Ah, c'est bon, j'ai Je sais faire, je sais faire, je sais faire Écoutez Hurry ouais, ouais, ouais, ouais. Oui, logique. Oh oui Take their goddamn arms off! Allez, aide Et Aide-le aide trois et, et fermé Ah, les doigts Ok. Le reste, le reste, le reste, le reste, le reste. Euh, suis dans ce cache, ton endroit va tenir. Euh, Get bah, ready to fight. Bah, il prépare This place seems dirty to me. I think we're fine. Bah, t'avais comparaison de ouf. Non, c'était pas la bonne réplique. Très honnêtement, je l'aurais pas tenté. Guys, help me with this. Oui, ah ok. T'as besoin d'un coup de... Ok. Il a encore, encore, encore, encore. B, B, non. Everyone get to the end of the hallway. This will slow him down. Get to the end of the hallway. and Take a fucking stand. Ok, ça commence à être compliqué. Can't let ourselves get trapped. Et c'est ce qui est exactement en train d'arriver. When we see an opening, we go for it. How many bullets y'all have? Three. Five. Four. Y'all know where to aim. Get ready. Okay. Est-ce qu'on va pouvoir tenir Là, ils vont arriver. C'est vrai que... On devrait pas miser les points de chaîne sur la solidité de la maison. Ok, faut pas les mêmes. Faut, faut pas qu'on vise les mêmes. I'm out! Me too! Fuck! Where do we go? no goddamn opening! Ah, Donc, ça va... Je suis le seul Go. qui fait... Ça serait... Ok, très bien. Non, non, non. T'as une excuse, il te manque un bras. T'as une excuse. That could have gone better. Everyone okay? Lee's still bitten. Shut up. Okay, Let's get out of here and keep moving. Kid's right. We gotta keep moving. Think there's any chance we get Clem and catch up to those goddamn thieves? I don't know. Maybe. We're not going out through this window. no latches, no roof access, and 30 feet straight down. Anyone have any ideas? I bet this guy would. He's got a resourceful air about him. Knock it off. Dixon Kent III. Industrial... Mead? Krista. Just trying to lighten the fucking tone. need solutions, not stupid jokes. Je suis entouré de relous. I'm sorry. So, no ideas then. There's gotta be another way. Oui. Check the floor for any other access, event. Le anything. seul qui est euh, we wait for the house to clear out and qui est le courage, la force mentale d'y aller, c'est lui. Hein. Hey. Aïe. Ouais. You're not looking great. Tu sens. And you're warm. Tu sens que c'est tu foutu. Uh, I'm okay. Don't. I'm okay. I'm worried, parents. No. What did that mean? She's at the hotel where her parents were staying. He hasn't moved her. Yet. Yeah. Yet. Okay. We need to start thinking about more than just Clementine when it comes to our Kenny, je pense pas qu'il va nous trahir. What do you mean? Par contre, je pense que Kenny il va être du genre à se the whole point. à s'acquérir. Okay, now your life depends on How do you get out of here? Pour nous trahir. Know. Et pas Kenny, pas après tout son traversé. I do. Stop it. We can't panic. Non, on va pas paniquer. Do you think that worked? Ah. I don't know. hopes. Non, non, je, je pense pas. Je pense I pas. think we need to honnêtement, je pense pas que ça have an adult conversation about what happens if Lee takes another spill. Hey, look, we could be looking at a Larry situation here. Who's Larry? It don't matter. I think it'd be best if we just worried about getting to Clem right now. We're not gonna do her any good if you've attacked us. Juste avant, j'ai dit not Kenny n'allait pas nous foutre dans la How do you know that? Guys, I don't know what happened before Omid and I showed up, but we can cross this bridge when we get to it. Lee, I'm not advocating anything here, but how is this not a thing? We're all so worked up about Clementine that we're forgetting what the fuck happened to you. My arm is not the issue. I'm no. not the problem. Jouer the 500 walkers in the house and no door in this room are the goddamn problem. Yeah, maybe at the moment, but who's to say when it becomes an issue? At that point, there may not be any time left to deal with it. This is getting out of hand. You're gonna listen to me. We will get Clementine back, with or without you. Mimic. Because I haven't given up everything to die because we were stupid. I'm sorry, okay? Fuck, we can't do this! We're gonna have to! J'ai failli le prendre. Je l'ai pas fait. Vous avez vu que je l'ai pas fait C'était la seule, le seul. La seule chose que j'ai pas récupérée. La seule action que je n'ai pas faite, c'était celle-là parce que je voulais pas. Je voulais pas attaquer euh, Kelly. J'en reviens pas. Hey Jay, merci beaucoup. This wall ain't shit. Is this really possible? Je un plat frais et j'arrive à regarder cette fin d'épisode si je l'ai jamais faite. je l'ai jamais faite. Je te remercie beaucoup pour ton soutien, chaîne. Je te remercie infiniment. Ça fait hyper yeah, ça. we can do this. Okay. We'll work in shifts. Omid, Krista, and I. Lee, you rest. We have to work fast. Ça marche pas. Hein. I wasn't gonna hurt you. Sure, pal. I know. Bah ouais, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. J'avais plein de choses à sélectionner. J'avais plein de QTE extrêmement oppressants. Depuis le début, on est sous pression, mais vraiment de ouf. Il y avait un truc que j'ai refusé de faire. C'était de m'en prendre à mon bro. Malgré tout ce qu'il a pu dire. Tout ce qu'il a pu faire. C'est dingue, hein, c'est dingue quand tu t'es laisses par les choix. keep doing a double take on your arm, expecting it to be there. I'm hoping whatever's in their bite is gone too. What do you think the odds are of that? I don't know. I know everyone's wondering. Even if it just slows down the process, I'd be happy. You don't mean that. So when you get this guy, what do you think? We just get Clementine, that's the focus. c'est absolument tout ce qui compte. Si je veux être cohérent de A à Z, c'est tout ce qui compte. not that easy. We'll do whatever it takes. And, you know, whatever happens to you, uh, je vais pas commencer à avoir des états si c'est pour euh, like par rapport à moi. I was bitten, Krista. You cut it off. What good is it to plan around that working? What good is it for you to give up? I haven't given up. Find her a family, okay? Non, c'est parce que j'aurais voulu répondre. Don't do this. I want you to hear me. I hear you, but I'm not having this conversation. Krista, we could look after her. As long as she has a family. You hear me? Après, c'est assez vaste hein, comme réponse. Là. All right. Famille. <laughs> I'm out of gas. You look good and rested. Sure, if you don't count an infected leg. You want me to do it? Nah, and you can hop in after me. Shouldn't be long now. It's good we're forced to take a breath. Uh, that, uh, feeling any better? Doofa. Still feels pretty recently chopped. So no, Kenny feels about as, uh, good as you'd expect. I mean, aye, aye, aye. do you think it worked? Did it, did it help at all? Ah, très bonne question, hein? Aucune idée. I feel like I never got bitten. So, take that for what it's worth. Heard you guys giving Lee some hell about hiding his bike. Yeah, of course. I'd have done the same thing. Ah, yeah. No, no, no. Qua, qua, qua. How are you? I'm... Uh, I don't know how to answer that. I'm sorry. No, no. You've lost more than anyone. Well, as much as anyone. Il faut se montrer. Why are you acting like what's happened ain't happened? Compréhensif. Anyway, I appreciate it from both of you. A lot of us have lost families. Ouais, complètement. Faut qu'il se montre euh, vraiment dans le soutien. What? Non, non, non, non, non, non! Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment de, boire. I'm sorry for hurting you in any way. Il faut qu'il y en ait un qui soit le pivot. Moi, pour le, pour le temps qu'il me reste à vivre, je veux que les gens soient aussi forts que possible. Pas qu'ils me voient comme euh, quelque chose de, de faible. Non, non, non, non, non, non, Nine, Nine, non, Oh C'est mon craqué... Non, il n'y a pas... Non Non, non, faut, faut, craquer, rien du tout. No walkers. Things are looking up. Faut vraiment, vraiment, vraiment pas craquer. Il n'y a pas de... de, il a pas de c'est le bon moment, il y a... Non. Non, non, zéro craquage. Pas de craquage, pas à mon étalage. On picole après la pitchoune. This place seems pretty sealed off. Well. Ça veut pas dire que c'est elle qui doit avant nous, mais. Oh, trigger, trigger, trigger, trigger, trigger. Keep moving. Gotta go. Oui, c'est tout ce qu'il y a à retenir. We've seen so many people. I don't know why these ones break my heart. Peut-être parce que t'es bourré. It's heartbreaking is not giving yourself a chance. It's what Katya did. You did everything you could. No, Lee. C'est clair, mais... She left me. A son, people that care about ça pour te rassurer. I forgive her, but it don't make it any less wrong. You don't just end it because it's hard. You stick it out, and you help the folks you care about. En plus, te mets pas d'eau à la vitre. Let's figure a way out of here and get that little girl. Oui, c'est ce que je veux entendre. Yeah. Pour les petits États-Uniens des États-Unis d'Amérique. Allons sauver Clémentine. Lee, figure out where we're headed. Lee, you okay? Oui, ça va, au top Let's keep at it. Bah c'est ce que j'ai dit il y a deux secondes. Clémentine I guess Crawford would have gotten them anyway. Bon, pour te saper le moral. J'ai... Euh, mon moral, il est, il est au top, là. Qu'est-ce qui peut nous arriver d'affreux Regarde. Est-ce qu'avoir un bras en moins m'empêche de faire la toupie Non. Non j'ai déjà fait pire. Donnez-moi euh, une chaise. Je vais les mettre en équilibre au milieu des deux bâtiments. Je sais faire, j'ai déjà fait ça. Facile. Facile. Je pense que j'ai déjà fait pire. Et il y a personne. Ils sont trois. Il y a personne pour l'aider. <laughs> Ils sont tous les trois dans le comme ça. Vous croyez qu'on va s'en sortir Ah bien sûr. C'était sûr. Let's keep going. Be careful up here. <laughs> They haven't learned to climb yet, right? Techniquement, j'ai deux fois plus de skills que les autres. Bah. Il est vachement que tous les hein. Euh. You're doing good. I'm not. But I'm trying, man. What happened? Honestly, you know how many nights Kat and I laid in that broke down RV? And she'd give me hell for not thinking enough about the rest of you. All of them. Every damn night. You got that walkie-talkie? Yeah, of course I do. You might want to give him a call and tell him we're coming for him. Yeah, right. Euh... T'es sûr c'est bon plan Non. Careful cross here. Sans deck. un bras, je vous prends. <laughs> non, pas de spoil. un bras de la victoire. Est-ce que je peux tomber peux pas aller à gauche, je peux pas aller à droite. Il nous révéler la vérité. River Street's just up ahead. Tu peux redire un troisième fois darkness full of walkers. Ah mais voilà, on est à Sunnydale, on n'est pas... Ok. Ça y est, j'ai. see any down there. You can hear them, right? We're all desensitized to no. it, but I can still smell them. Let's keep no. going, you bunch of lollygaggers. <clears throat> oh, fuck. Uh. Well? I'm so sorry. We have to get it back. That's our lifeline to her. But we can find this guy without it. What if we don't? We need every clue that comes out of it. Lee's right. Est-ce que c'est un sac so fucking sorry. Oui, ben pas de problème, pas de problème. Je suis comme le mec qui dit tout le temps no, we don't. ça va aller à quelqu'un qui tout le temps dit mais non. Et elle va mourir à cause de ça. Fuck, we can't reach. Find something fast. Fast would be good. Keep a fucking eye on her. Ok, ok, vite, vite, vite, trouve, trouve, trouve, voilà, hop là, dépêche, dépêche, dépêche. Oui, elle a sauté, elle a sauté, euh, genre juste... Euh, oui, bah, dépêche this, we'll pull you up Good, thanks. Ouais, non, non, la jambe. Et pourquoi c'est lui Ah Elle est foutue. Pourquoi c'est lui ah, une main Pourquoi c'est pas Shit, they're in there! Fuck! Jump up here, baby! Let's go! Jump! <laughs> non, non, non. Me and my fucking mouth. Il va aller faire la courte échelle. Non. What are you doing? Uh, get her, Ken! Kate said all that shit and not do something now. Come on, no. reach! I got you, hun. Save her! Go, go, go! Do you fucking hear me? No. No, Kenny, Kenny, non. <sighs> Donne-moi le flingue, t'en as pas besoin, t'en as plus besoin, donne-moi le flingue where are you? Get the fuck off me! We're going in after him! We can't! We have to! Lee! Go! I'll, I'll be... Le flag Kenny! Lance-moi le flag Ken... Kenny Where... Where'd he go Les munitions alors We don't know. He could be down there still. He... He could be on the run. He... He... He could be gone. He could be okay. He went down there for you. I know he did. He... No. Il, va, apparaître. Il va pas... Non. Succès déverrouillé, pitié. Oh non. Kenny, meilleur perso, je trouve que c'est le personnage le plus... Euh, le plus complexe. Et finalement le plus humain. say. Et puis il a une moustache. Stay focused on what we're doing. I know we can't just take a minute, but you're not a machine. Bah sûr que si. This is a shitty time. I want to make il faut sure qu'on retrouve John Connor. Clémentine, Clémentine, Clémentine. Now with Kenny gone means Omid and I have to stay safe for her. You guys would be great for Keep her safe. We do our best. You know that. que je peux leur faire confiance. Hein. Are you okay? I should be asking you that. You know what I'm talking about. It's nothing. Kenny didn't die for It's nothing. Let's just keep moving. Bien sûr que le hors-champ parle beaucoup. Hein. Well, At least it doesn't look like a death trap. Scénaristiquement et au niveau de la mise en scène, c'est sûr. Who's going first? You're the lightest. He's got a busted leg and you're walking for two. I'm obviously not doing so hot. Bah ouais. Faudrait qu'elle avance. Faudrait que quelqu'un fasse quelque chose. Hmm. I'll go first, in case anything happens out there. J'ai déjà fait. You sure? tout. Tout seul, sans l'aide de personne, pourquoi changer Ça va, en vrai ça va, il n'y a que... Enfin... Ouais mais du coup tu semi-spoil euh, Jay. C'est une manière de spoiler. Just go nice and slow. Pas de backseat, pas de spoil, s'il vous plaît. Almost there. It's an easy crossing. Good. Ah, J'ai bien oh, fait d'y aller. Shit. Are you okay? Fine. Ça serait plus facile à deux bras. C'est faux. What are you gonna do? Fuck it. I'm going for it. Going for it? What does that mean? It means I'm already bitten. I just have to push my way through. What the fuck? But maybe you got to it fast enough. Maybe you'll be fine. I can't risk losing more time on a long shot. Maintenant. J'ai cru retrouver un meet mais attends, là maintenant. We still have to get out of the city. I'll get Clementine and meet you. What if? Don't what if. I'll meet you. Tu peux le faire, Mais le mec, mais c'est un monstre. C'est un monstre. Wow! <laughs> ok, go. Pour Clémentine. Vas-y, qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Vous êtes, que vous êtes qui là en fait Vous croyez que vous allez m'empêcher de quoi là que vous allez euh, me bloquer la route Le cas Rien, mais rien ne va m'arrêter en fait. Par contre, tu l'as encore, euh, ton couteau Oh, mais quel... Ok. Ici Quelqu'un Non. Écoute. Rien n'est plus dangereux qu'un homme qui n'a pas rien à perdre. Je suis totalement d'accord avec ça. Voilà. Oh c'est une branche, c'est... Euh... C'est un piège ou... Non, c'est pas... Si... Non, ok. I got us adjoining rooms. Where is she? I already told you she's fine. You look horrible. Je te fais pas and dire. you're missing an arm. Ah! J'avais pas remarqué. Go over there. put your things down. Let me out! Who's oh. out there? Quiet, please, sweetie. Your things. There. No. Mm This is all I've got. Okay? Et un couteau de boucher de 8 mètres de long. I don't believe you. Avec lequel je n'ai peut-être pas. Everything. Go ahead and search me. No, I'm not touching you. Just sit down. Tuer tous les zombies de la rue. Do you know who I am? Yeah, I know who you are. You saw my car out front then. Don't miss it. You see anything else you want in there? Not a whole lot left. I did take from you. Your people didn't? I didn't agree with it. That's what Clementine said. Why didn't you? Et le dans, uh... She didn't want me to. She En fait, j'ai fait un do à un moment donné avec une bande et il en a payé les frais. I want you to know what happened. Have you ever hurt somebody you care about? Yes, of course. Who? Well, Clementine. Une fois. Girl misses her parents. I'm not Une there. fois, je lui ai de la peine. I hurt her. So bad. My son Adam went missing. I took him out hunting. Ah, je te présenterai bien Kenny, euh, vous entendrez bien. Too young. I figured he had to learn. I came back without him and the look on her face said, "You are a monster." We all went out looking for him. We never found him. I hurt her so bad. No. And then we came back. Drama. And all our stuff was gone. <gasps> Your people. C'est ça. That asshole in the ball cap. His stupid fucking wife. I could have earned her trust back if they hadn't made our situation so <laughs> desperate. l'essence, toute la substance I'm sorry. de ce jeu était, résumé là, dans ce moment-là. They didn't get far. I found them a day later in the road. Do I look like a monster to you? Euh, We all do. Malheureusement. Some more than others. I'm not like you. Non, non, non, tu peux pas dire you ça. killed a man with a pitchfork right in front of a little girl. C'est le moment où je regrette. I would do it differently if I could. You lied to her about who you really are. C'est le moment, je crois, où. Euh, où j'ai fait du mal. You brought her to the most dangerous place in this city where she could have died. I fucked up. Yes, you did. Non, non. Oui, je, je reconnais. How could you know all this? Je reconnais, j'ai merdé. You're a monster. You're a murderer. Ne me jette pas la faute. And a thief. And I'm gonna hurt you so bad. De tout le mal-être que tu ressens. It doesn't have to be this way. You can't take care of anyone. Tu peux pas, tu peux pas dire ça, tu peux After pas. tu peux pas me dire ça. Radio, I wasn't even mad at you. I was coming for the others. Tu peux pas me jeter la faute sur quelque chose que toi tu ressens. Fais-le pas, ne, fais, le fais pas, juste ne le fais pas. C'est juste ta frustration que tu projettes. Hein. Tout ce que tu détruis là. C'est uniquement ce qui te ronge. I bet you don't even know how old she is. She's eight. Wrong. She's nine. But... Her birthday was six days ago. I know how to be a dad, you know. Ça se résume pas, ça, ça se résume pas à ça. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Ça se résume pas à ça. No, shut up. It makes sense. It's not happening. Je le suis. Let us go. No. No, I don't think so. You're going away, and we're starting a new family. No. No, no. Hey, honey. I think this what? is all <laughs> I'm glad too. I wish it wouldn't have had to get this bad, but it's all over, hon. Isn't it? Just about. I hate seeing you like this. Okay. I just miss your smile. Non, pas de panique. I miss you pas de so panique. much, Tess. You're gonna like Clementine a lot, though. She's not Lizzie, but On a juste quelqu'un qui nous menace avec une arme et qui est en train de parler oh. avec une tête. Oh. Ouais, ouais. Oh J'ai peut-être un bras, mais je sais mettre les échelles des bâtiments. Oui, oui. Oui Je suis désolé Je suis désolé Je suis désolé Pardon Je suis désolé Je suis... Désolé Vous imaginez pas ce que je ressens Avec... L'URSAF Oh non. Désolé. Hein. He would have come back. That's right, sweet pea. I'm sorry. I'm sorry. Non, non, ne sois jamais désolé. Ne sois jamais désolé. It's It's okay. Ne sois jamais désolé. Tout est fini. gone. Why? That's so scary. I had an accident. Mon amour pour toi, Lee, maintenant est descendu à 9 sur 10. Mais si t'avais ton deuxième bras... Did he hurt you? No. Not really. I'm sorry, Lee. Non, non, sois pas désolé, sois pas désolé. It's okay. Ah, y'a a rien, y a rien. Il I need to get you somewhere safe. And then we have to talk, okay? Yeah. Everything's okay now. We need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can. Oui. I'm sorry you had to see that. Elle comprend, elle comprend. Elle comprend. Elle comprend. Which way out? Through there. Je veux pas savoir ce qu'il y a dans le dans le sac. You okay? Yeah, but I want go. Je, je veux rien savoir de ce qu'il y a dans le sac. C'est pas le moment de savoir quoi que ce soit. Elle est intelligente, elle est adorable. Et c'est le fait qu'elle soit positive et intelligente qui fera qu'elle me survivra. Ça, c'est le passé, ça. Le gars a perdu la tête. <coughs> Out Oui. <gasps> Non, non, non, non. moment d'hésitation. Et il a plus de balles. It didn't bite you. Yeah, I know it. Must have. You're covered in all that gross stuff. On appelle ça le respect. Je suis recouvert de respect. That's how we'll get out of Savannah. par contre, t'es pas obligé de regarder ça, petit. Yuck. Okay. Yuck. Bon ben, hey ho, hey ho, oh, on rentre du boulot. Hey ho, hey ho. Ah. On appelle Huggy les bontures Oui, bon alors. À quoi ressemble ce petit logo, en fait Qu'est-ce que ce petit logo, là J'arrive pas à voir le picto. C'est genre un Shifumi, mais avec un doigt Bienvenue à Hawaï Oh, elle est trop choupi, même avec de la tripe et tout. Avec des tripouilles et tout, ça. Ah, on choupille. We'll get you cleaned up as soon as we can. Mm, not soon enough. À plus à gauche Oh, ah, choupi. J'ai envie de pincer les joues. Là, ah, tu partaras ce collier. J'ai l'impression que c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu important de, de quand même lui parler entre euh, chaque euh, étalage de confiture. There. That should do it. I hope so. And you're missing something. Un bon collier. I thought it was gone. I thought you were gone. Oh Thank you. Stay right next to me. Walk very slowly. Don't look around. And don't panic. Non. Mm-hmm. I'll keep you safe. Je le jure. Non mais, par contre, oui. Euh... Qu'est-ce qu'il y a dans le sac Pas d'interrogation, succès dévoré. Bah ben, je suis pas... J'ai pas ouvert le sac. La pluie. La pluie qui va nous nettoyer. La pluie. La pluie Dégueulasse La pluie qui va nous retirer nos tripailles. Non, Non, mais... Ah techniquement, il n'a pas connu grand-chose. Ok. Oui, oui, non, oui. Non Qu'est-ce que tu veux Non, Kenny. Non, non. C'est sa mère C'est sa mère Lee, wake up! Please don't be dead! Please, no! Lee, oh, I, I was so scared. I, I, I thought you left me. Non, jamais, jamais, ja, jamais, genre euh, jamais. I, I Même saw my parents. après la fin, jamais. It's a good thing. Lee, they're dead. They really are. But you know, you're gonna be sad for a very long time. But you know what happened to them. When we get you somewhere safe, then just let it all out okay. Okay. Il est pâle. We have to get out of here as fast as we can. Well, we can't. Bon, il a les There's yeux. thousands of them outside. D'un point de vue colorimétrique, c'est pas rassurant. Hein. We'll push no, no, that's crazy. I saved you. We're safe here. I locked us in. Get that door open. I can't. Do it. Il va y aller. It was only a little open when I found it. I closed it to keep us safe. Pull on three. One, two, three. Oui, c'est elle qui m'a mis à l'abri. C'est, elle est <coughs> badass, elle est badass. Hein. C'est même pas étonnant. Hein. Clementine, honey, Honey. My arm is gone because I cut it off. Why would you do that? Because I was bitten, Clem. Please, no. No. Th that's not true. Yes, it is. I'm sorry, Clementine. I'm supposed to take care of you. I can't now. I know. Non. Il a conscience. Hein. Il sait. Il sait. I, I think there might be a way out over there. Le mec, il est. Genre, il est arbitre à Roland Garros en fait. Let's go. might be a little slow. I'll help you. if you have to. I'm okay. I'm okay. I thought I was helping by bringing you in here. Même alors qu'il est. Euh, alors que plus rien ne va, elle l'aide. Et il l'aide. Ça, c'est la réalité. I won't. Keep going. We're almost there. Non mais c'est incroyable. Get up, The door is right here. C'est ce que je vais faire. Je, vais me lever. Je... Juste, j'en prends mon souffle, juste. 10 secondes. 10 secondes et, j'y vais. je... je règle ces dernier problème. You have Si, je vais le faire. Je vais le faire. move. is it Please, please try to get up! Je... Uh, no. I can't. You don't have much time. You gotta do something. Fast. Like what? You're gonna have to make sure I don't turn. You won't, though. Then I will. You know what you have to do. Ça va faire partie no. de son apprentissage. I can't. There's no way. We'll figure it all out. Don't worry. Même à ce moment-là, il dit on trouvera une solution. There's a chair over there. Dis pas tu trouveras, dis on There's trouvera. A chair over there. Et il lui a dit, hein, il lui a dit. There's a baseball bat under the counter, Clem. You can use that. Là, There's a chair over there. The way out's through there, Clem. I know. casser la vitre. Use the bat to shatter that window so you can reach in, okay? Okay. Débloquer, passer par-dessus. Watch out for broken glass. Oh. oh. Ce petit détail. Good job. Ce petit détail de fais attention au verre. Ne te coupe pas. Ce petit détail. you're afraid of him, honey. You're smart. Use it. You're smarter than all of us toute façon, il est en train d'arbitrer, donc il peut pas lui l'arrivée d'Afrique. On va tout faire. Grab the chair clip. Use it to reach in to the lock. And don't be scared of the walker. You'll be fine. J'ai envie juste de rester là et de lui parler. Non, je peux plus. C'est dit mes derniers mots, là. Vous pouvez l'ouvrir. Walker est entrainé. On verra ce qu'il va faire. On trouvera une solution. Ouvrez-le. Il est entrainé. Ça sera facile, Dan. Il a des clés. Probablement à cette porte. N'utilise que la moitié des menottes sur moi. Et ça ira. Euh, ok head Lee. Pas de menottes au chauffage. Si je peux... Si je peux lui éviter de... de faire cette chose horrible good. Killing them's not easy, but you know what to do. I do. Si je peux lui éviter de faire cette chose horrible, de m'exécuter. Put the handcuffs on me. Attach me to this. Elle reviendra quand même à la force, elle sait où je suis. No matter what happens, I'm safe C'est exactement ce qui compte. I don't know. Just do it, sweetie. Make sure they're tight. I don't... I don't want to do this. You have to. It'll keep you safe. Right, deixa eu procurar a segurar. He's trapped over there. Be careful. And get what you need from him. The keys. And then the gun. N'utilise pas une balle pour moi. Keys and the gun. Just don't be afraid. If anything gets dangerous, You're faster than he is. What should I get first? Pistolet. Tu vas te frayer le chemin d'abord avec le pistolet. Le pistolet ouvre les portes. Non. Non, non. Get him. Get him. Get him. Get him. Ouais. Watch out Allez, allez, bloque-le, bloque-le, bloque-le Fais-le, fais-le, elle Fais-le, fais-le, fais-le Encore un pour la route Allez, pour papa. Enfin, le... le, le deuxième. le... Il fallait que mes derniers mots soient... Bravo, Clem. strong, Clem. You... you can do anything. But I'm little. Doesn't mean nothing. Plus grande que... You go see bad stuff, but... Beaucoup it's danger. okay. My parents... It's so horrible. I, I can't imagine, sweetie. And now... You... Please... Please don't be one of them. Please don't become a walker. There's only one thing you can do. You know that. Right. I don't know if I can. You have to shoot me, honey. Lee, no. It's okay. It's okay. Clem, I was standing over Doc holding that gun. It was so hard. I'm sorry you're in that position now. Le seul truc que j'ai regretté, je l'évoque là maintenant, c'est... Euh, c'est incroyable. Le seul truc dans tous les choix que j'ai fait, il l'évoque là maintenant. Find Omid and Krista. They're looking for a boat. Find them. They'll take good care of you. And Clem. And always keep moving. You're gonna want to find someplace like the motor inn, but that's just not safe. Why not? Those places are just targets. Move as much as you can. And also... Dis-lui. Dis-lui. What? What is it? Non, c'est dur. C'est dur, hein. badass Badass Pichoun. Ah, je te refais le, je te refais le post générique avec euh, avec la BO de, de Kill Bill. Hein.